哇，好舒服嘅环境啊！呢个鸟语花香、陽光普照、風和日麗，其實香港咧冇乜幾好咁嘅日子嘅，所以我今次咧就唔猜啦，出嚟介紹之餘咧，梗係要攞翻啲咁靚嘅環境啦。咁今次係介紹咩咧？就係話其實拉架咧三十一點四咧，一共有五支嘅。咁到底咧揀邊支之好咧？ 嗱，拉卡第一支嘅三一點四咧，就係呢支，大家見唔見到？呢支係銀色，咁個嘴咧都係銀色嘅。咁咧，我哋通常叫佢俗稱佢就係鋼嘴啦。咁啊，呢支鋼嘴咧，咁啊，語英文咧叫 s t e l w i n 啦。咁佢特色係咩咧？佢影出嚟嘅畫面咧係比較柔化啲嘅，比較 soft 啲嘅。咁啊，陰影咧，你想影嘅嘢係啲咩嘢？ 咁你去教教教一個自己喜歡嘅呢個光圈值。咁當於光圈咧越收越細嘅時候咧，咁佢就越越越 sharp。咁就係呢支鏡嘅特色。仲有咧，呢支鏡係全部都係加拿大做嘅。你唔好揾一支德國版嘅鏡嘴係嗰可能。如果有嘅話，嗰個係天價。 我唔知於有冇收埋。咗。好，繼續落去咧，第二支咧，咁呢支叫做 A 啦。咁啊，點解叫 A 咧？其實即係話咧，P a s p 即係 A S P H 之前嗰一款。咁呢支咧，其實個效果咧係有少少接近各種嗰個比較誒柔化少少。 當收光圈嘅時候咧，誒就會變得 s a r p 啲，咁但係誒冇鋼嘴咁 soft，亦都收光嘅時候都冇咁鋭利、咁堅強。但係總括嚟講咧，個性價比咧都係好高。咁其實佢係一九六一年咧，去到一九九五年生產嘅，咁連續生產咗三十四年。以拉卡咧咁善變嘅一個品牌嚟講咧，佢呢個係。 叫做好耐即係生產咗好耐，好多兩三年咧就轉款。咁三十四年都唔轉款咧，都一有原因嘅啫，就係賣極都有人要，不斷有人揾，咁啊根本佢都唔使煩話要設計嗰個新嘅款，基本上當時講係經好呢段咁所以誒生產咗三十四年。咁而早期嘅版本咧，絕大部分咧係拿大生產嘅。 後期先至轉咗咧，去德國生產。咁誒兩者之間有咩分別咧？咁誒德國生產嘅咧，咁啊，色少少比較 s 啲嘅。咁後期咧佢轉咗個 topic 咧，咁就變咗係三少時喎。但係咧誒輕二個小少喎。咁呢個係兩者之間，咁而德國版咧誒為少少，因為德 你知緊要啦，你知呢支叫咩嘢？呢支就叫做雙飛啦，唔係唔係雙飛人，雙飛係雙飛球。其實喺入邊咧有兩塊飛球嘅玻璃嘅，啊兩塊。咁而且咧係手磨。咁啊，特色係咩咧？特色咧就係立體感好強啊，同埋色彩還原係好高。咁當時咧就預計咧做三千支。 做嗰位係三千支嘅，但係做到二千支都發覺對路，呢個誒失敗率咧好容易，因為你手忙腳咧係好難控制，咁成本太高啦。咁去到做咗二千支咧，就已經冇做。咁而家嚟講咧，好多人都會追捧呢支嘅。咁由當初嗰個好平嘅。敗。 都係自己加埋個盒，就唔一樣嘅，去到十幾萬。好啦，雙飛之後咧，仲有一支鏡頭，呢支咧就係第一支嘅 ASPH，呢支比較大量生產嘅呢支。咁咧分別咧就有黑色啦。 銀色咧同埋呢個泰色嘅，咁咧誒黑色咧其實就最多嘅。咁而銀色同呢個泰色咧，係因為佢係入邊咧係用黃金做嘅。咁其實佢係誒倒上去嘅嗰啲顏色咧係倒上去嘅。咁誒相對嚟講咧，支鏡咧係比會少啲。但係好多人咧中意收藏嘅咧，覺得咧誒銀色同泰色咧係比較。 啲啦，同埋 grand 啲啦，咁會攞嚟收藏。咁用都 OK 嘅，唔算即係重咗少少。咁呢支鏡咧係一九九四年咧，去到咧二零零九年咧生產嘅。咁佢個畫面嘅特質係咩咧？咁係比較細緻啦，咁平均啦，啲光暗咧就整個畫面嚟講咧，光暗嘅分布咧都唔會話特別光特別暗咁樣，好平均嘅。 同埋色彩咧，濃喐得嚟咧，係自然，係有舊鏡嘅味道，又有新鏡嘅味道，所以好多人中意嗰呢支鏡。咁嗰陣時仲係拉屎一盤咧，咁突破咗嚟，得咁嘅，因為得突破嚟，咁啊拉緊嘅。到後面咧，嗰啲經轉咗。好啦，呢支就係。 即係一路三，即係 A.S.H 嘅第二嘅喺第二。咁呢一支咧就係佢有個名咧叫做，仲有個名嘅嘅叫做 F.L.E。咁點解叫 F.L.E 咧？啊，係因為咧佢有呢個 f o l d i n g a n i m a l 即係有浮動嘅面。咁變咗咧就誒喺近對焦嗰陣時咧就會精確咁啊～ 相對嚟講比較現代嘅，咁啊係比較容易啲啦。咁樣呢個其實咧，咁樣好簡單介紹下咧，你大家都未必話攞得到好啲感覺。如果你想知更多嘅咧，可以親臨誒我哋尖沙咀嘅兩間店堂，一間咧喺利威商業大廈，一間咧喺香檳大。咁你過嚟咁我哋，我哋可以詳細咁樣介紹俾你。 有圖片啊，有手物啊，咁你試可以試埋鏡啊，咁我諗你應該會揀得到你自己想要邊一支咯。